Bueno, qué decirte. Primero, felicitaciones por el millón. Eh, y segundo, que si no fuese por tu música, creo que yo estaría en una depresión tremenda. Así que nada, gracias y un beso, te amo, Ye. Y si tuviera que volver a empezar No cambiaría nada, solo quiero cantar Y aunque siento nostalgia cuando miro hacia atrás Soy trozos de un ayer que ya no puedo cambiar Solo puedo dar gracias por estar donde estoy Al viento que me abraza cada lugar que voy Las piedras del camino me causaron dolor Pero las piedras del camino hicieron de mí quien soy Llegué hasta aquí sin pretenderlo, yo y mi cuaderno Mi pasión nació de las llamas del infierno Le puse voz a todos los fantasmas de mi adentro Pocos saben lo mal que lo pasé en aquellos tiempos Pero aquí me encuentro, luchando a diario contra todo lo que siento Sufriendo desde el silencio, pero a la vez contento Contento porque hermano, lo estoy consiguiendo Fueron mil horas de llantos y lamentos Doy gracias a la vida por todo lo que ahora tengo Los sueños son sueños que un día dejarán de serlo Esto es de corazón y el corazón no lo vendo Dejar aquí mi huellas todo lo que pretendo Perdí oportunidades, personas, también dinero Quisieron engañarme, jugar con lo que más quiero Aposté por seguir solo, sin lobos que me acecharan Me la suda lo que digan, yo ya me siento el primero y si tuviera que volver a empezar No cambiaría nada, solo quiero cantar Y aunque siento nostalgia cuando miro hacia atrás Soy trozos de un aire que ya no puedo cambiar Solo puedo dar gracias por estar donde estoy Al viento que me abraza cada lugar que voy Las piedras del camino me causaron dolor Pero las piedras del camino hicieron una década de amor al rap, de trabajar y no parar de días donde todo parecía que se iba a acabar, de amigos que no lo eran, de personas que vienen y van, de amores que no confiaban en que lo podía lograr, miles de noches a solas muriendo de ansiedad, miradas que nunca entendieron esta enfermedad, que yo muero por esto y esto me mata, sos literal, sea como sea, lo haré hasta el final. Crucé el Atlántico, llegué hasta México y me sentí único, me siento en deuda con ese país, no hay mejor público, Argentina me marcó, pienso en volver a diario. Quiero a mi España con locura, mi casa es el escenario Carreteras, kilómetros, aviones, hoteles La soledad del camerino, lejos de los que más quieres Vacío y dudas, problemas, risas de vuelta me siento vivo y eso es lo que cuenta Hoy pienso en todo, da igual si lloro Quizás mejor así El niño que se ahogaba en sus palabras aprendió a vivir El mundo me recuerda que debo seguir Que gane lo que gane, nunca olvide aquello que perdí No ha sido fácil, nada fácil llegar hasta aquí Ahora comienza lo difícil mantenerse así Sé que no soy perfecto, tampoco lo intento, no os voy a mentir Tengo un pacto conmigo y es sencillo serme fiel a mí Te mando un saludo desde Bolivia hasta España Eres el mejor Siente te mandamos muchos saludos y mucha fuerza. Sí, así, no cambies nunca y, eres el mejor. Besitos. Gracias por todo este tiempo y por los recuerdos. Gracias por todo. Tus letras son increíbles. Muchos besitos y, a seguir haciendo música. Y si tuviera que volver a empezar No cambiaría nada, solo quiero cantar Y aunque siento nostalgia cuando miro hacia atrás Soy trozos de un ayer que ya no puedo Solo puedo dar gracias por estar donde estoy Al viento que me abraza a cada lugar que voy Las piedras del camino me causaron dolor Pero las piedras del camino hicieron de mí quien soy Y si tuviera que volver a empezar No cambiaría nada, solo quiero cantar Y aunque siento nostalgia cuando miro hacia atrás Soy trozos de un aire que ya no puedo cambiar Solo puedo dar gracias por estar donde estoy al viento que me abraza cada lugar que voy Las piedras del camino me causaron dolor Pero las piedras del camino hicieron de mi quien